pasar. Nadie los enfrenta, su poder no tiene igual. Es la repetida lo que les hace temblar. Y no paran de luchar contra todo credo que los quiere aprisionar. Es su valentía la envidia de todo aquel que cierra los ojos, ni su Dios puede con él. Es la rebeldía. such a dim light